A comezos do mes pasado, do mes de agosto, o Partido Popular, pola vía da urxencia, presenta como grupo parlamentar, non como goberno, unha iniciativa, unha proposición de lei que se chama de análise de iniciativas empresariais. E é curioso porque estamos ante unha nova demostración antidemocrática e golpista do goberno de Feixó que non é que utilice a capacidade que ten como goberno de legislar Mas se a fai ou está obrigado a someterse aos controles públicos, está obrigado a que, como todas as leis que se impulsan polo goberno, teñen que ter exposicións públicas, teñen que ter alegacións, teñen que ter, eh, en todo caso, emisión de informes eh, independentes, pero non o fai por esa vía, senón que a comezos do mes de agosto, eh, do cupo que ten eh, o Grupo Parlamentar do Partido Popular por esa abusiva maioría absoluta, presenta unha lei que eh, trata materias moi diversas, de xeito moi caótico, pero que afectan a multitude de áreas, modifican moitas leis, todo ilo coa excusa de facilitar o asentamento de empresas pensando na competencia de outros territorios. Non din Portugal, pero están dicindo Portugal. Pero buscando, desde logo, eh, aproveitarse con esta reforma de, eh, en fin, de cambiar todo un marco normativo que eles mesmos teñen aprobado, eles mesmos se autoenmendan, mas como non é necesario eh, ou non é suficiente para ser o suficientemente atractivos para que Galiza afonde no seu carácter de colonia e, en todo caso, eh, compitamos en caída de salarios, en emigración e en desmantelamento industrial e en depredación dos nosos recursos naturais, fan esta lei. E fan esta lei, xa digo, con esa filosofía, con esa intención e se é necesario se autoenmendan eles, porque todo o marco normativo que existe en Galiza nesta materia, que eles eh, acordaron durante estes anos, a, ah, deixan sin efecto a través desta lei. Esta lei aséntase tamén na política neoliberal, tan gustosamente practicada polo PP, e que eh, é un novo paso tamén da aplicación da Directiva Europea de Servizos, que o que fai é sustituir licencias que teñen todo esas licencias para a súa atención, toda unha serie de procedimentos que aparentemente preservan máis a publicidade e a capacidade que temos desde o povo de poder eh, velas, discutilas e alegalas, e cambian ese sistema de licencias por eh, declaracións responsáveis que rebaixa, rebaixa considerablemente calquer servicio público. Pero para nós o sangrante de todo isto é, e entrando xa máis en materia desta propia lei, que volvemos a ter unha demostración do carácter servil e esbirro do goberno de Feixó ao goberno de Madrid e a España, na súa absoluta literalidade. Porque estamos falando de que é unha lei que renega a servir os intereses eh, do povo galego, porque calquera iniciativa, eh, non, hai, non hai nesta lei eh, ningunha iniciativa que permita o desenrolo económico e social de Galiza. Porque abandona calquera idea nesta lei de que os sectores productivos galegos eh, poidan eh, desenvolverse ou poidan eh, integrarse dentro dun modelo de industria no noso país que parta dun modelo económico autocentrado, pensando nos mesmos, que complete os ciclos produtivos, que non se quede só coa primeira fase da extracción, da expoliación dos nosos recursos e que os procesos de transformación industrial, que son os que xeneran emprego e riqueza e que contaminan menos, eh, se den aquí, senón que simplemente eh, volvemos a ser do novo, é unha actualización do carácter de despensa que somos eh, os galegos e as galegas e os nosos recursos naturais, porque efectivamente o que fai esta lei é favorecer un modelo industrial de corte colonial, porque aposta por a instalación de calquer tipo de empresa, liberano de calquer tipo de atranco administrativo pa, eh, sobre a base de simplificar, flexibilizar e liberalizar sectores da economía galega. Acordadevos estas frases, estas palabras coas que tanto nos están castigando desde hai anos e que son sempre a exposición de motivos das reformas laborais, da, de, da desmantela, do desmantelamento da negociación colectiva, etc. etc. Mais agora colócana mm, no, no, no especie desta lei para eh, efectivamente pois, indicarnos a entidade do que se pretende. Nesta lei non hai unha soa medida, nin principal nin secundaria, que precisamente eh, pretenda e teña como objetivo o apoio a eses proxectos e actividades que aposten porque o proceso productivo e de transformación teña, como dicíamos, eh, todo el eh, e este todo perfectamente desde a súa extracción hasta a súa posta en, digamos, en, no mercado despois do proceso de industrialización eh, non, non, é o que, non é o que responde esta lei. Non? Que precisamente a que entendemos nós e así o fixemos valer no seu momento coa, coa, coa ILP das 100 medidas eh, na creación de emprego en Galiza ou na ILP, que o PP ten secuestrada no Parlamento Galego, que é a ILP da Tarifa Eléctrica Galega, donde aí estamos falando de poñer os sectores primarios, a, os sectores, os recursos naturais do, de Galiza en favor dun desenvolvemento económico autocentrado. Pois non, como digo, aquí non se favorece o crecimento económico ni a creación de emprego en condicións dignas é unha lei que descaradamente eh, favorece os intereses das grandes corporacións, promovendo a instalación de calquera actividade por problemática que poida ser, otórganse aos grandes grupos económicos a capacidade de impoñer o seu criterio por riba de calquera outra consideración, sin ningún tipo de control público, pensado sobre todo en eh, a instalación de actividades vinculadas coa industria mineira, coa parques eólicos, con empresas forestais, con actividades referidas a residuos, a residuos, a todo tipo de residuo eh, industrial ou doméstico, ainda a costa de calquera eh, consecuencia que do punto de vista de, mm, do medio ambiente, da participación cidadá e da protección do, do patrimonio natural e da nosa saúde poida ter. Non? E como dicíamos, produce a través dunha desregulamentación de eh, eliminar todo tipo de cautelas eh, ambientais Está pensada fundamentalmente para eh, facilitar a instalación, como sabedes, de proxectos industriais ou extractivos que durante estes anos tiveron forte contestación social e que, sendo absolutamente frágil para nós, para o povo, para a clase traballadora, a utilización dese marco legal que non está feito para nós, sino que está feito para eles, pero pese a todo, nós utilizámoslo xunto ca mobilización e, e tiramos abaixo proxectos como da mina de Corcoesto ou como o intento que se fai na ría de Pontevedra por parte de Ence, pois ben, esta lei o que pretende facilitar precisamente que se poden instalar eh, actividades de minería e eh, favorecedoras de calquer proxecto pasteiro eh, enerxético ben sexa no modelo que ten Ence agora ou ben sexa coas famosas plantas de biomasa que necesitan o consumo de grande cantidade de masa forestal, pero de masa forestal que son eucaliptos, que non é nin toxo, nin é fieito, nin é pino. É fundamentalmente eh, eh, someter ao patrimonio natural galego e, ao, e a masa forestal galega a uns procesos de explotación de, de, de, de utilización do eucalipto dunha forma brutal. É dicir que eliminan toda a barreira que se poida ter para a implantación deses proxectos. E é curioso porque, aínda por riba, con este caos de lei que é difícil de seguir o fío porque non sabes por onde che cae o pau, cando vas mirando a lei, artigo por aquí, artigo por alá, pero van che caindo os paus, eh, ao final eh, teñen o descaro de que a Dirección Xeral de Enerxía e Minas, a Dirección Xeral de Enerxía e Minas, convírtese eh, nun organismo eh, totalmente apéndice dos grandes grupos empresariais, porque desde a Dirección Xeral de Industria, que depende da Consellería de Industria, permítese que decida sobre todos os temas aínda que non sean da súa competencia e que afecten a cuestións medioambientais, que afecten a cuestións eh, de montes, do patrimonio, de residuos ou de xestión hidráulica. Non? Por todo ese motivo, nos entendemos que con toda a eh, con, toda, con todo o golpismo, con toda a utilización fraudulenta que fai o Partido Popular, era necesario que nos fixéramos estas asambleas de delegados, que nos explicáramos por que estamos en contra e por que entendemos que esta lei debe de ser retirada. O Partido Popular ten previsto en 15 días tela aprobada eh, para poder xa poñela en marcha e precisamente por iso as asambleas que facemos hoxe tamén que nos estamos promovendo a creación dunha plataforma eh, que vai a, o día 6 e o día 22, eh, concretamente o día 22, vai facer unha manifestación nacional na idea de exixir esta retirada da lei. As principais modificacións desta lei vou a reseñar solamente 4 ou 5 para que, digamos, se ilustre o que dicíamos antes. En primeiro lugar, os proxectos industriais estratégicos eh, se lle permite que poidan ser máis facilmente instalables. Non? A lei ata agora exixía que para que un proxecto estratégico, industrial estratégico, así chamado, puidera eh, asentarse, necesitaba eh, de que contara cunha inversión de 50 millóns de euros, agora con 20 millóns é suficiente, que eh, o proxecto para ser declarado estratégico antes eh, precisaba que viñese acompañado de, 200, de, de unha plantilla, dunha xeración de emprego de 250 postos de traballo, agora simplemente de 100, e a importancia que declaren estratégico é porque permite que estén liberados de calquera eh, licencia urbanística que haxa nese Concello. A declaración de utilidade pública significa a prevalencia sobre utilidades sobre outro tipo de utilidades públicas e ao mesmo tempo rouballe a eh, competencia municipal aos concellos para a xudicación directa deste tipo de solo e ao mesmo tempo permítelle eh, poder eh, acceder a subvencións porque esta lei ten unha parte oculta que non se di que que todo este proceso de, de implantación de empresas pretenden facela con, toda unha, con todo un rosario, que non o din, que o veremos próximamente, de eh, incentivos fiscais e de subvencións públicas, para que as empresas, aínda por riba, que nos veñen a colonizar e a explotar, que, aínda por riba, eh, lle lo paguen, lle o financien, eh, lle lo den gratis. A segunda cuestión que ten a ver con isto é que se autoriza a instalación de enerxía eléctrica e vai ser un tipo de tramitación express sin información pública. Sobre a base de que se ximen os trámites ás grandes instalacións de enerxía, non ás pequenas eh, instalacións eh, que moitas veces sabedes que para autoconsumo se están facendo por cooperativas de autoconsumo e que te machacan e te persiguen e te, e te criminalizan, pois ben, aquí o que se fai é permitirlle ir pola vía de eh, tramitacións express en información pública. Por outro lado, eh, modifiquen a Lei de Conservación da Natureza, dándolle máis recortes á Rede Natura. No ano 2011, Feixó quixo declarar a acuicultura industrial como de utilidade pública de primeira orde e así con elo intentar ter unha simente para que toda a legislación de Rede Natura deixara de existir. Entón, que é o que fan? En vez de enmarcalo nese plan de acuicultura, que gracias á mobilización social fomos quen de tirar abaixo, agora fano pola porta de atrás a través desta lei na medida en que as zonas de especial protección de valores naturais, é dicir, o que son de rede natura, introducenlle a excepción para que se podan facer aproveitamentos madeireiros eh, que non precisen de autorización de medio ambiente, e entón equipáranse os usos forestais tradicionais cos eh, industriais. Vaya, que eh, se facilita esa eh, bueno, ese, ese proceso de eh, eucaliptizar o noso país eh, e que está da man de quen está que dence. Non? Entón, esta é outra das medidas que contempla a lei. Por outro lado, toda Galiza é obxeto de ser unha mina sin apenas regulación, porque precisamente aquí que había un marco legal do que nós como CIGA participamos no seu día, cando no bipartito se fixe unha lei de minería que foi unha auténtica revolución no Estado e que quedou sin efecto, porque non tivo desenrolo, e que o Partido Popular se encargou de estrangular e agora de acabar de matar, porque modifica profundamente a lei de minería de Galiza, colasa, bueno, reduce os plazos e dalle á industria a capacidade sustantiva para resolver os proxectos sen ningún tipo de control público. Non? Permítese que un promotor Normalmente os proxectos mineiros que se están eh, plantexando en Galiza son fondos de inversión canadienses, sabedes, o de Corcoesto, pero tamén algún outro máis que hai polo país adiante. Entón, permitiñe que o promotor poida solicitar a expropiación dos terrenos para facer esa actividade mineira aínda cando eh, non teña eh, aprobación do proxecto. Simplemente que a solicitude de que quere facer unha mina xa lle dan eh, a posibilidade de de que eh, poida leválo a cabo, non? de que poida facer esas expropiacións. xe utilidade pública eh, e xe a posibilidade de, de chegar a acordos cos propietarios de expropiación antes de que haxa ningún tipo de expropiación, os informes preceptivos de medio ambiente, de augas ou de costas xa non son importantes, deixan de ter importancia, e estes informes preceptivos eh, refírense só á existencia de usos de interés público que poidan eh, É dicir, que poidan coincidir, dicir, como, se, como a actividade mineira se lle dá o carácter de interés público homologable ao interés público que poida ser a protección dun medio ambiente ou a protección de actividades agrícolas eh, ou de existencia de explotacións gandeiras que se poden ver afectadas ou outro tipo de actividades económicas, pois se lle dá o mesmo valor de interés público e se permite levar adiante sin problema. E, e hai outra que a lei eh, tamén modifican a lei eólica, os parques eólicos se poderán montar onde queira industria e onde diga industria, utilízase a fórmula de proxectos de especial interés, Eses, eh, a denominación de proxectos de especial interés é unha fórmula legal igual que a que falábamos antes eh, no que referíamos a declaración de interés, de interés público, invéntanse este especial interés para con elo poder eh, bueno, pois, eh, declarar proxectos de interés especial non só a instalación, a instalación de eh, parques eólicos, sino tamén, que esta é a letra miúda que ven neste artigo, de calquer tipo de eh, actividade que pode xenerar eh, electricidade a partir de renovables, non? como é a biomasa, hidroeléctricas, solares, dice que pola porta de atrás permiten acometer isto. Non? Eh, é evidente que están favorecendo dunha forma descarada eh, os privilexios das grandes empresas eléctricas a través desta fórmula, non só no, no que ten a ver co eólico. Por outro lado, tamén modifican a lei de augas eh, para facilitar a posta en marcha destes procesos industriais. Sabedes que, sobre todo, a actividade mineira necesita de consumos de moita cantidad de auga, eh, o que pode levar a desabastecer eh, zonas ou o que pode eh, levar a contaminación de ríos, e a dificuldade de, dos consumos de auga potável, pero en todo caso aquí tamén lle facilitan e eh, con menos información pública modificacións na lei de augas para que, para que iso poida levarse adiante. E por último tamén modifican a lei de Montes de Galiza porque permite talas e plantacións a discreción eh, pensando eh, na eh, utilización de biomasa forestal eh, de plantación de eucaliptos a troche e moche sen ningún tipo de cortapisa eh, sen ningún tipo de excepción e simplemente eh, cun, eh, cunha leve protección ao que pode ser a masa forestal autóctona e aquí con simples declaracións de boas intencións e xime de permisos para as grandes empresas que se dedican a, bueno, a sobre todo, eh, eh, está sendo hoxe un negocio para determinados grupos empresariais relativo á explotación das masas forestales do noso país. Isto é un resumo, é un ratallos pequenos, concretos do que di esta lei, pero que ao final, como dicíamos, responde a esa idea dun modelo industrial, colonial, de depredación, de expoliación dos nosos recursos naturais, e que, polo tanto, nos como CIGA entendemos que non podemos deixar pasar sin resposta, de aí que no día de hoxe eh, procuremos facer estas asambleas, comentar o que implica, denunciar, e eh, generar masa crítica para esas movilizacións que eh, nos próximos, nas próximas semanas haberá contra esta lei. Non?